Ah. Sabe o que, que o amigo do tio disse? Hum. Que montou é um lugar bonito. Tiaguinho, não, Tiaguinho. tá com frio, Rebeca? Não para de gelo. Cuidado, João, cuidado. Para, pipoca, história de barato. <laughs> Ué, pai, a é, Rebeca? A cachorra safada só fazia comer. Ele é meu irmão! Agora eu vou te ensinar, todo mundo se encontra. Tiago. Eu confio muito em você, Tiago. Entregue esse bilhete pra sua mãe. Bem escondido. E espero que ela é trazer a resposta por você. Tá achando que você é melhor que a gente? Mas quando a gente sabe com a coisa certa ou errada? Quando o capeta cutuca a gente, ó. Sou boiadeiro.